غزیال کفوارہ میں پچھلے تین مہینوں سے انڈین آئل کارپوریشن کے گیس کی ہوم ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی تھی تقریباً پچھلے تین مہینوں سے یہاں پہ ہمیں گیس کی جو ان اویلیبلٹی ہے تو اگرچہ ہم نے کئی بار انہیں گیس والوں کو فون بھی کیا تو ایجنسی والوں کو تو انہوں نے وہاں سے یہی کہا کہ کل آئیں گے پرسوں آئیں گے بس وہ لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات گیس گیس گئی ترے میں نے جب اس پہ ایک ویڈیو بنایا assistant director C A P D کی نوٹ پہ لایا کب تک امید ہے جو اسکیڈول ہم نے بنایا ہوا ہے میرے گاؤں میں گیس کی ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے تصویر اثر یہ رہا میرے ویڈیو کا امپیکٹ آپ سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی وسعت سے ہماری بات آگے تک حکام کے حکام تک کیونکہ چونکہ تقریباً چار مہینے سے ہمیں ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہا تو آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے ایک ویڈیو ہاں، بنائی تھی پہلے بھی تو آپ کی وسعت سے ہاں۔ حکام تک بات پہنچی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج گیس پہنچا تھا بہت کافی زیادہ خوش ہوں شکر اللہ کا کہ وہ مسئلہ حل ہوا کانٛہہ چیٖزٕے اوس نہٕ بَنان سۄمبراوان ٲسۍ یِم ہَڑِ وَڑِ پَتہٕ ٲسۍ مَسا کَران أسۍ تیار تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ اوت یور پَتہٕ بَنوو ویٖڈیو اَکھ واتنوو برٛونٛہہ حُکامَس تامَتھ تہٕ أسۍ ٲسۍ واریاہ شُکُر گُزار تُہُنٛد تۄہہِ ییٚلہِ سُہ ویٖڈیو واتنوو برٛونٛہہ تامَتھ تہٕ اَسہِ حظ ووت گیس تَنہٕ حظ کوٚر اَسہِ آرام تَنہٕ چھِ اَسہِ رَنٛنَس منٛز تہِ آسٲیِش گژھان بیٚیہِ چھِ ٹایم یِوان بَچہِ